Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu videomuzda baştan sona yazılım eğitimi olarak neler yapmışız, ne tür ne tür bir e, proje yapmışız bunları göstereceğim. Genel yapısı bunlar olacak. Şimdi şöyle bir açalım. Project dedik. Şimdi baştan sona bir bakalım arkadaşlar neler yapmışız. adisyon sistemimize bir bakalım. Dev kompetent kullanmışız. Object name bilmem ne bilmem ne diyor. Tabi normaldir. Database'leri vesaire olmadığı için. Mesela şu adisyon sistemini bir editleyelim mesela. Veri tabanını veya da editlemeyelim. Devamında şey yapacağız. Adisyon sistemi yazmışız anketle ilgili bir projem olmuş. Bunu hatırlayamadım. Ne yapmışım? Devam. Hmm. Resimler var galiba burada. Nasıl market programıysa. Bunu birisine yazmıştım galiba. Geçelim bunu. Araç takip. Yani e, bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Veri tabanları. Bunu bayağı güzel bir şekilde yapmıştım. İki sistem arkadaşlar vardı. Bunun birincisi VPF ile mimar edildi. Bir tarafı VPF. Şu gördüğünüz göreceğiniz üzere VPF. Ha bu yok. AVM'ye mi yazmışım? Onun için yazmıştım da orada çalışırken orada güvenlikle çalışırken yazmıştım. Kabul etmediler gerçi. <laughs> Tabi ne anlayacak ki? AVM'ler programlardan. Şu da kontrol merkeziydi. Şöyle arkadaşlar. Güzel bir mimarimiz vardı. Şöyle bir programdı. VPF'de güzel dizayn oluyor onun için. Giriş vesaire işlemi var burada. Büyük ihtimal veri tabanı hata söyleyecek. <laughs> Database yok çünkü. Tamam. Kapan. Database hatası verdi. Böyle bir projem olmuş. Sonra araçta Arduino Arduino DTMF hacking ile alakalı bir Arduino proje e, videoma bakarsanız arkadaşlar görürsünüz olayı. Diyalı da buraya atmışım. Tamam. Olay şu arkadaşlar. Neyse. Arduino DTMF modülü, modülü ile bu tuş sesinin kaydedilmesi muhabbeti var. onu fazla bahsetmeyeceğim gerçi burada. Bunun okuması ile ilgili dekode edilmesiyle ilgili bir masaüstü programı yazmıştım. Bağlantı yapıyor. İşte serial porttan şu an büyük portlar boş. Ha, 4800'e 9600'den bağlantı yapıyor. Bağlantı yaptıktan sonra her tuşa basıldığında password dekod edilerek buraya geliyor. Temizleme komutu. Open telefon gördüğünüz dı 0 1 2 3 4 5 Dial diye bir programı da var. Bu şeyin Çin'den sipariş ettiğimde bu içindeydi program. Programda basit bir şey. Dat, tut, tut, tut vesaire. Her neyse. Programın işlevi çok basit. Eh, C Sharp'la yazmış zaten. İçeriğine girdim. Eğer biri basılırsa şunu yap diyor. Şöyle söyleyeyim. Eğer 1'e bire basılırsa misal buna bas diyor. Sıfıra basınca bunu. Bire basınca bu sesi vesaire vesaire her neyse. Sonra işte programımız bu. Bu şekilde Dekodo programı. Siber mimik kapsamında yapmıştım bunu. Atak otomasyon demiş ya. Bu da büyük ihtimal bir entegre programı gibi bir şey olması lazım diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Her Bunu geçelim. ATS neymiş? Bazen bir arkadaşım projesi bu da. Bunlara destek vermiştim. Bağlantı Bağlantım projesinde şöyle bir şey vardı. Galiba bakalım klasımıza. Klasla ilgili bir şey yapmıştım. Ha, tamam. Burada şey mimarisi var arkadaşlar. Hani bir önceki videolarımda bir tanesinde bu SQL Server'ı bilgisayar içinde okuma muhabbetini diyordum. Onu göstermişim burada. Yapmışım daha doğrusu. Diğerler olarak bu açıklama muhabbeti nasıl olduğu vesaire. Bunu da ayrı bir bugün bakayım. Aynen bugün yaparım. Bunu da ayrı bir video yapacağım bununla ilgili devam edelim. Backrack Kill diye bir programımız var. Fakat DLL olması lazım. Eksi miydi ama? Hop. Allah'tan hepsini yapmamışım. Bayağı bir tehlikeli bir içinde şeyler var. Onu göstermeyeceğim. Black Exo'ya demiştim de bu Black Exo ile ilgili bir şey değil galiba. Tam hatırlamıyorum onun ne olduğunu. Yapmışım bir şeyler işte. Botnet mantığıydı galiba bu. Neymiş? Hmm. Site üzerinden şey yapıyor ekran görüntüsü yolluyor diye hatırlıyorum. Vesaire vesaire. Site bağlantılı, PHP site bağlantılı arkadaşlar. Öyle bir projem olmuştu. Canlı satış programı adında bir projem olmuş. Neymiş bakalım bu? Stok girişi olan görüntüyü sevmedim. Şunları ben. Bunu da yeni yazdım. Bu şekil. Verileri gelebilen. Raporlamasını yapmamışım zaten. Büyük ihtimal yarıda bıraktım. Projenin veremedim abi. Chatle ilgili var. Bunu hazır bir internetten bulmuştum galiba. Bunun mimarisine bakmak için. Aynen. Yabancı bir arkadaşın yazdığı bir proje çünkü bu. Kod projesinden almıştım galiba. Bunlar da aynı. Dazing incelediğim projelerden biri. Chat servis. Bu bir bakalım ne bu? .NET mi bu? Aynen. Bunları da bu bazılarını inceliyorum arkadaşlar. Onlara göre entegre programlar yazıyorum. Bu da aynı. Şu benim geliştirdiğim bir program diye hatırlıyorum. Ha, SMS aynı. Buradan değer numaramız, itemimiz vesaire. PHP entegre bir e, chat programı arkadaşlar online. Direkt PHP bir tane PHP sayfasına post yolluyor vesaire vesaire neyse. Bir proje. Bunu geçelim. Bununla geçelim. Hacking ile alakalı projelere geçelim. Crack projesi diye bir projem varmış. Yanma. Bir tane swap servis var. Annesi. Bu da boş bir proje. Servisleri test etme. Kripto ile ilgili bir projem varmış. Connect'im ne ya? <laughs> enteresan enteresan proje yazmışım. Her neyse. Bunu da geçelim. C Sharp Eğitim Site adında bir tane vardı. Yarıda kalmıştı galiba. Deneme, temizleme vesaire. Burada eğitim setini gösteriyorduk arkadaşlar. Heh. C Sharp Auto Database oluşturucu güzel bir proje arkadaşlar. Bunu göstereceğim size. Bir videomda bundan bahsediyordum. Yeni videolar serisinde bundan bahsetmiştim. Database oluşturucu. Sağlam bir proje. Bayağı kafayı verdim bunu. Buna. Şimdi ilk başta çalıştırmadan debug etmeden önce bir göstereyim. Ne yapıyor ne ediyor? C-Sharp simgemizi çakmışız şuraya. Icon'u da çakmışız vesaire vesaire. Burada database oluşturma muhabbeti var. Menüde database'u tablo oluşturma muhabbeti var. İletişim maşallah. <laughs> Neyse. Şimdi projemi çalıştıralım. Neymiş? C Sharp Auto Database oluşturucu. Tamam. Burada ilk başta tüm database'ler listeleniyor. Database'teki yanlış söyledim. Tüm tablolar görüldüğü üzere listeleniyor arkadaşlar. Sonra database oluştur diyor veya de tablo oluştur diyoruz arkadaşlar. Database oluştur dediğimizde bir tane sayfa açıyor. Burada ve bu Bekra deneme diyelim arkadaşlar. Bekra deneme. Database oluşturuldu diyor. Kapattık. Geldik buraya. Bekra deneme aslında oluştu. Tabi sayfayı yenilemediğim için. Okey. Böyle bir hata verdi. Niye hata verdi bilmiyorum. Her neyse. Database oluştu. Bir daha çalışalım. Yaz kafa yedi. Çalıştığımızda gördüğünüz üzere background denemeyi gördük. Database'ten SQL'e bağlanıp da bakabiliriz. Background Nerede lan bu? Background denemeyi gördük arkadaşlar. Tablo yok görüldüğü üzere tablo da oluşturabiliyoruz. Tablo oluştur dediğimizde bizden burada hangi database'e tablo oluşturmak istediğimiz yapıyoruz. Ee, burada ne diyor? Tablo sürmüyor diyor. Ya, ya TSQL yapıyordu burada aynı. TSQL yaptım arkadaşlar burada. Create table dedik. id integer primary key identity 1 virgül 1 virgül e, deneme envar char 150 oluştur diyelim. Ha, sintaks hatası verdi. Ha, nerede vermiş? Doğru. TSQL olarak yaptım arkadaşlar. Mesela bunu aynı şekilde buraya yazabiliriz. Şimdi TSQL'de şimdi ha. Hmm. Tamam. Tamam. ID ha. ID integer primer key identity 1,1 Bir de sorunun ha ya çok aptalım ya bazen. Neden diyeceksiniz? Table de tablonun ismi ne? <laughs> Bekra deneme Bekra alttan tire deneme deneme alttan tire yayın oluştur dediğimizde tablo oluşturuldu arkadaşlar buraya refleşlediğimiz esnadan göreceksiniz otomatikman değerlerine bakalım Dazing'ine integer primary key ve MHR 150 TSQL yapmışım aynen burada. TSQL'e çakmışım. Oluşturduk. Burada direkt tablo oluşturma muhabbeti var. Şimdi diyeceksin de orada başka gösterdiğinde başka bir şeyler de vardı. Hemen onları göstereceğim. Şunu kapatalım. Tablo oluştur olayı. Menü. Database oluştur. Hepsi burada gördüğünüz üzere tablo oluşturma tsql bağlantı database'deki tüm database'e getir demişim bağlantı nokta table create metodumu ise current row nokta calc'in bula create metodunda ne var onu söyleyeyim hemen açalım şöyle güzel bir bağlantı muhabbeti var tablo evkirbasamonu.com vesaire vesaire. Sonra create metodunda connection açmışım, database ismi vermişim, command vermişim. SQL cümle yazmışım buraya da. Cümle yazarım, u ile yazarım yani her neyse. Ne oldu? Komutu çakmışım şeye, tablo. Yani komut olarak verdiğimizde direktme database'e tabloda oluşturabiliyoruz. Her neyse. Bla bla bla. Bir, bir sonraki videomuzda şunu da göstereceğim arkadaşlar. Data Grid View e, temizleme fonksiyonu vesaire vesaire. Bir sonraki videolarda bunları da göstereceğiz. Geçelim devamına. Projekte ne varmış başka? Başka bayağı proje mi? Bazılarını da sildim arkadaşlar onu da <laughs> Bazı projeleri de temizledim. bula bula bula bula vesaire vesaire diyor da değişken tipleri hmm. Kafa yemiş la bu bu diyor ki bu proje diyor ki Ebu Kürüs'ta beni Shift Light Enter yap temizle ya ben kafa yedim diyor hiç sıkıntı yok diyoruz bakayım sen yemiş misin kafayı Peki timsah ben yumuşak G kullanmışım da. Aynen. Ha. Otomatik stop prosu oluşturucuyu da göstereyim arkadaşlar. Bu da sağlam bir projeden biridir. Otomatik prosu, prosedür oluşturan bir program. Aynı zamanda bu. Buna da zamanında bayağı bir kafayı yorduğum bir projelerden biri. 3 sayfadan oluşuyor. Bir tane de class'tan oluşuyor. Pardon, iki, iki class'tan oluşuyor. Çalıştıralım bakalım ne varmış, ne yokmuş içerisinde. Bla bla bla. read. Her zamanki bir bulak tasarım. Veri tabanı stok projesi oluşturma alanı demişim. SQL bağlantısını <laughs> burada yaptırıyoruz arkadaşlar. Hangi tabloya bağlanacaksınız? Hoppa geldi. Şimdi biz e, buradan değildi. Bir tane tablo açalım. Sıfırdan bir tablo açayım mı arkadaşlar? Deneme amaçlı. Zaten hızlı bir şekilde açacağız. Görmeyecek yani bizi. Hemen database. Tablo diyorum ya. Create database oluşturacağız bir tane. Data base. Backrow deneme. F5 tamamdır. Bunun altına Tekrar deneme olması lazım. Hmm. Şöyle. Tamam. Ne oldu? Yenilenmesi lazım. Ama ve lakin Tamam. Şöyle yapalım. Şunu bir de yukarıya alalım. bütün aşağıda kalıyor. Aynen. <laughs> Tahmin ettiğim gibi. Kaydet diyelim. E, tam e, yetkili çalışmam lazım. Ondan dolayı oraya kaydedemedi. Bu SQL neymiş? Ha, prosedür. Ve e, bu Bekir dedim. Bayağı bayağı şeyler yapmıştım çünkü. Tamam. Prosedür oluşturucu açtığımızda cannot open database blah blah blah blah file beka hayır nesler. Ha, burada otomatikman bir prosedür oluşturdu. Tabi oluşturmadı. <laughs> vesaire vesaire. Şimdi mimarimize bakalım. Burada ekle dediğimizde ne yapıyormuş? Ne ediyormuş? Ctrl C Ha. Aynen. Lütfen database ekleyiniz. Ekledik. Metrogrid'deki bağlantıya diyor. Ha, stop process muhabbeti yapıyor. Tipik. Ve benzeri ve benzeri. SQL SQL muhabbeti. Hayır. Hayır diyoruz. Sonra ise setting bakalım. Bayağı bir şey yapmışız burada. Burada mı yaptık? Yani bağlantılıydı galiba. Bayağı bir bağlantı cümlemiz var. Burada prosedür olayını nasıl yapmış bunu göstereceğim size. Raiderlar temizleler. Ha, prosedür oluşurda bağlantı açmışım eğer falsa şunu yap falsa. Ha. Yani tipik cümle komand yolluyorum arkadaşlar. O şekil bir işlem oluyor. Sonra devam edelim. C Sharp projesi demişim. Buyurun. <laughs> Birçok enteresan projelerim oluyor tabii ki. Şuradan da bir database'i silelim. Backra deneme. C projesi demişiz. Deneme adında bir tane muhabbet var burada. CTF'i geçiyorum. Hacking aşamasında bir şey vardı. Entity projesi var. Entity Framework. Dinamik kontrol sürükle bırak muhabbeti var burada arkadaşlar. Bununla ilgili de proje yapmışım galiba. Ha, aynen. Hazır bir proje almıştım. Bunu aynı zamanda kendimde yaptım arkadaşlar. Geliştirdim bunu. Bunu değil de bunun daha profesyoneli. Örnek bir internetten aldığım proje. Escape. Sonra sorularla ilgili var. e takip. Bayağı bir projem varmış yani arkadaşlar. Şöyle bir bu evden ve evden eve taşıma ile ilgili projem vardı. SQL hatası veriyor tabii ki de. Her neyse. Bu şekilde birçok eğitim videomuzda bulun, bulundu arkadaşlar. Ve devam ediyoruz hali hazırda. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yazım eğitiminin bugüne kadar yaptığı eğitimleri böyle göre, görebildik arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.